so hello and welcome friends यहाँ पे देख लीजिए ये संभवतः स्वमिता अरोड़ा प्रैक्टिकल बुक का पेज नंबर 12 है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो यही है आपका ठीक है तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगा इस क्वेश्चन से आप क्या समझेंगे उसी के बारे में समझते हैं देखिए यहाँ पर आई में इनिशियलाइज कर दिया गया है जीरो ठीक है आई की इनिशियल वैल्यू जीरो है और यहाँ वाइल लूप का प्रयोग किया गया है और लिखा गया है I is less than six less than six का मतलब होता है फाइव ठीक है ध्यान दीजिएगा लेस देन इक्वल टू नहीं दिया गया केवल लेस देन दिया गया ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे लेस देन का मतलब हुआ फाइव अब फाइव का मतलब ये हो गया कि ये फाइव टाइम ही चलेगा तो फाइव टाइम चलेगा तो यहाँ देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू को जीरो रखा गया और यहाँ J is less than I मतलब जे जो प्रिंट होगा ना वो आई से लेस रहेगा और क्या प्रिंट करवाना है स्टार प्रिंट करवाना है फिर एक बार एंड लगाया गया है तो यहाँ पे एक बार गैपिंग भी होती चलेगी ठीक है और यहाँ पे J is equal to J plus one पहले जे में जीरो था तो पहले जे में जीरो था तो आई में क्या था आई में वन हो जाएगा जब जे में जीरो रहेगा तो आई में वन हो जाएगा जब जे में वन आएगा तो आई में टू हो जाएगा जे इस तरीके से करके ये चलेगा और लास्ट में यहां देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है ना तो इसी के वजह से ये वैल्यू बढ़ेगी आई की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ जे की वैल्यू बढ़ेगी समझ रहे हैं तो अब जो ये पैटर्न प्रिंट होगा वो किस तरीके का पैटर्न होगा देखिए ये पैटर्न जो है पहले आई की वैल्यू वन तो यहाँ पे देखिए वन टाइम जो है स्टार प्रिंट होगा ठीक है फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू टाइम स्टार प्रिंट होगा ठीक है फिर थ्री टाइम स्टार प्रिंट होगा समझिए बात को ठीक है इस तरीके से आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा इसका समझ रहे हैं तो ये आसान है थोड़ा सा एक आ, दो चार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी लेकिन अगर यही प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो कुछ भी एक अच्छा नहीं समझ में आएगा तो प्रैक्टिस जरूरी है प्रैक्टिस करते रहिए हम तो यही सलाह देंगे और चूंकि यहां पर i इज लेस देन 6 दिया गया है देखिएगा ध्यान से i is less than 6 less than 6 का मतलब होता है 5 तो ये 5 टाइम ही चलेगा अब ऐसा नहीं है कि ये लगातार कंटिन्यू में चलता जाएगा तो ये 5 टाइम अब यहां पे ये बंद हो जाएगा ठीक है और यहां पे j की वैल्यू क्या होगी यहां पे देखिए ये देखिए ये ये इस तरीके से ये इस तरीके से प्रिंट होगा ठीक है ना तो ये प्रिंट हो जाएगा आप एक बार इसको चला भी लेते हैं आ, सेव कर लीजिएगा डॉट पीवाई लगा करके सेव करिएगा डॉट पीवाई लगा करके तो यहां से आप फाइव जैसे ही करेंगे ना तो ये प्रोग्राम हमारा प्रेस करेंगे देखिए ये देखिए तो ये प्रोग्राम हमारा एक्सिक्यूट होगा देखिए ये फाइव टाइम ही बन रहा है देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच डॉट पीवाई लगा करके सेव कीजिएगा देखिए ये एक बार गैप अब देखिए यहाँ पे एंड दिया गया है एंड ठीक है देख रहे हैं एंड और यहाँ पे एक बार गैपिंग करी गई है तो देखिए ना यहां पर एक बार गैपिंग है ठीक है फिर यहां पर एक बार गैपिंग है फिर यहां पर एक बार गैपिंग है फिर यहां पर गैपिंग है तो देखिए यहां पर गैपिंग कितने टाइम है one two three four time gapping यहां पे है सबसे ऊपर वाला यहां पे थ्री टाइम है यहां पे टू टाइम है यहां पे वन टाइम है देख सकते हैं और यहां पे कोई भी गैपिंग लास्ट वाले में नहीं दी गई है तो ये प्रोग्राम को आप ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं आसान है प्रिडिक्शन लगाना ठीक है प्रैक्टिस लेकिन होनी चाहिए तभी हो पाएगा ठीक है